afite igitsina cye gitoya hariho abafite igitsina gitoya n'abafite igitsina kirekire hagati aho ngaho rero nashakaga kugira ngo mbamare impungenge ntabwo ari byiza uko waba uri kose wa mugabo we uko waba uri kose ha agaciro wowe ubwawe nutiha agaciro nawe wundi muntu uzaguha agaciro sesa rero narinje kurangira abantu bumva bo ubwabo batishimiye ingano y'igitsina cyabo nibo nje kubwira ariko bibaye byiza nyine wanyurwa n'ukuri ariko mm. nanone niba bitakunyuze ndakurangira yanje kuranga umuti umeze utya igiti cy'umwembe twese turakizi iki giti nyine cyeraho imyembe rero nari kubarangira umwembe urafata imyembe yo urabona imyembe yo yeze urafata wa uriya mwembe ukawuhata neza b'imbere habamo ikibuto ufate wa muti gutya mu ntoki zawe ushyireho uzagenda ukurura gutya ukuraho intoki ukurura ukuraho intoki wongera ukurura ukuraho intoki si ushaka ko igitsina cyawe gikora wa mugabo we uzajya ugenda ukurura gutya ukurura gutya ingano wowe ushaka numara kuyigezaho uzarekere dore rero inshuro uzabikora yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe aho uri hose ah, ku isi mu bihugu bya afurika aziya australia ndetse na amerika uburayi ndetse na hano iwacu mu rwanda by'umwihariko inshuti zacu zagasohoka zakoze sabusikarayibu kuri yero tivi rero agaciro rero natwe niyo mpamvu duhora twifuza gushaka buri kimwe cyose cyatuma umenya kandi ugatera imbere rero kuri kamera nk'uko bisanzwe turi kumwe n'umumama niba ari umukobwa niba ari umumama ariko reka bibwire kugira twese tubane muri kino kiganiro tuziranye murakoze amazina nitwa nyiramana solange nkaba ndi umumama ndi umugore yankunda gukoresha iryo jambo ndi umugore nkaba mfite umugabo umwe n'abana babiri uri umugore ubushize twakoranye ikiganiro Eh, hari inyigisho uri guha abakobwa cyangwa igitsina gore uyu munsi rero watubwiye ati hari izindi nyigisho zigenewe abagabo rero tugahaye umwanya kuri yelo TV kugira ugire byinshi ubwira abagabo bakurikira yelo TV ndetse n'abandi badakurikira yelo tivi waba uje uri ubwa mbere ariko niba waba ari ubwa mbere kora sabusikarayibu kugira tujye tubana nawe mu biganiro byacu bya buri munsi turakwakiriye kuri Yero tivi murakoze cyane yego uyu munsi rero naje nje kubwira abagabo abagabo dufite eh, muri iyi muri iyi si cyangwa se u rwanda hari abagabo bafite ikibazo gikomeye muri bo ah, bajya bicara ugasanga afite imari ye afite igitsina cye gitoya hariho abafite igitsina gitoya n'abafite igitsina kirekire hagati aho ngaho rero nashakaga kugira ngo mbamare impungenge ntabwo ari byiza uko waba uri kose wa mugabo we uko waba uri kose ha agaciro wowe wowe ubwawe nutiha agaciro nawe undi muntu uzaguha agaciro sesa rero narinje kurangira abantu bumva bo ubwabo batishimiye ingano y'igitsina cyabo nibo nje kubwira ariko bibaye byiza nyine wanyurwa n'ukuri ariko nanone niba bitakunyuze ndakurangira yanje kuranga umuti umeze utya igiti cy'umwembe twese turakizi iki giti nyine cyeraho imyembe rero nari kubarangira umwembe urafata imyembe yo urabona imyembe yo yeze urafata uriya mwembe ukawuhata neza mo imbere habamo ikibuto iyo weze neza mo imbere yaho ikibuto urakibona hari icyo kibuto kiba gifunitse mo imbere jya uhita ugira amatsiko ese mo imbere y'iki kibuto ko numva gifunitse mo imbere harimo iki ugisature mo imbere uzasangamo akantu k'umweru akandi kabuto k'umweru wa mugabo we uzafata ako kabuto k'umweru numara kugafata ugasekure mu gasekuru gato hari agasekuru gatoya gasekura tungurusumu ugasekuremo cyangwa se ugasye muri burenda nikamara guhinduka ifu wanike numara kwanika nikamara kuma ebana nakubwira iki dore rero ukuntu ubigenza uzafata ka gafu kumye kameze neza ugure amavuta y'inka cyangwa se uyikore ku bashoboye kuyakora nurangiza ufate amavuta y'inka ufate n'akagafu uvange uvange hmm? uvange neza neza numara kuvanga bimajije kunoga ubundi ukoreshe uwo muti ushyira ku gitsina cyawe ubigenza ute rero uzafata igitsina cyawe uko kingana uko cyaba kingana kose tuvuge ko wenda ni gitoya wenda n'uru rutoki uzafata igitsina cyawe ufate wa muti gutya mu ntoki zawe ushyireho uzagenda ukurura gutya ukuraho intoki ukurura ukuraho intoki wongera ukurura ukuraho intoki si ushaka ko igitsina cyawe gikora wa umugabo we uzajya ugenda ukurura gutya ukurura gutya ingano wowe ushaka numara kuyigezaho uzarekere dore rero inshuro uzabikora uzajya ubikora mu gitondo ubikore na nimugoroba mu gitondo ubyutse na nimugoroba ugiye kuryama ariko atansiyo kuko nugenda ubigira gutya kizakura nabi uko utabishaka wowe uzajya ugenda ukurura gutya urekura wongera ukurura urekura kizagera aho ushaka rwose ariko nurenze urugero by the way ehe muganga azayikata <laughs> azamva inama nakugira wowe gerageza gerageza gusa hariho abantu bibavuga ko iyo bafite igitsina gitoya bidakunda ngo ngo gukora imibonano baribeshya ntabwo bigombera icyo ntabwo gukora imibonano bigombera ko ufite ufite imari nini oya ahubwo icyiza wowe mu mutwe wawe banza utegure wumve ko uri furi gukora imibonano bizagenda neza bitagombereye ngo ni nini bitagombereye ngo ni ngo ni ntoya abantu nyine dutekereza bitandukanye ariko wowe ushaka ko imari yawe ikura ebana kabisa uwo muti uzabikora nurangiza nyuma y'icyumweru kimwe uzanyomoze niba bitarakoze abantu uzanyomoze uzampamagara umbwire ngo ntabwo byakoze nzahita menya ko nawe wabikoze nabi nzahita nguhamagara uze ngurangire nkubwire ukuntu uzabikora cyangwa igukorere ebana bikure bibere fureshi ebana kabisa ah, none se uwo muti biba bishoboka yuko hari ahantu baba barawukoze uhari cyangwa ni umuntu ku giti kiwe uwikorera ntabwo umuti uri ahantu bawukoze oya wowe uragenda ukareba igiti cy'umwembe cyangwa se ukayigura ku isoko imyembe iba uragura umwembe weze umeze neza nurangiza wowe ubwawe uwuhate wa umwembe usanzwe uwurye nurangiza cya kibuto cy'imbere nicyo twebwe dukeneye ya ikibuto cy'imbere icyo dukeneye ukuriho igishishwa numara gukuraho igishishwa ka kabuto k'umweru karimo indani niko gakenewe uzakoresha ebana imari yawe izanga rwose ariko ntuyinganisha nk'aka kaboko kanjye ndabarahiye ntabwo bizakunda muganga nyine azayikata ubwo se si waba uhombye ah, urumva ni ibintu by'ingenzi rero kuko wenda harimo n'abantu bakunda ibinini ntawamenya buri muntu wese aba afite amahitamo yiwe ariko se mu cyimbo umuntu yifuza ntabwo biba bishoboka se ko umuntu yakugana kuko abimukorera yego nta kibazo nabigukorera ubaye nta kibazo rwose ufite wumva byakunanira njye nabigukorera yego bivuze ko ibintu ibintu uvuga biba byizewe ijana ku ijana yego kubera ko niba nabasha kuba njyewe nabigukorera urumva ko mba mbyizeye ikibi ni uko nakubwira ko ntabigukorera ariko wabyemeye wowe ukansanga nabigukorera nawe uzaze niba ufite ngo ngende ihagije Ah, tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu se ni iki kintu noneho uri gutegura uvuga ati niba mfite buno bumenyi bw'ibi bintu ariko ukuntu nanjye ndimo ndabitegura ku buryo bizajya bigenda neza niba tuzi ko haba umuti w'ibicurane umuti w'inzoka umuntu iyo afite ubumenyi ku kintu ategura n'uburyo bwo kububyaza umusaruro yamba afite byinshi ni byinshi ni byinshi muzagenda mubibona uko bwije ni uko bukeye nzagenda mbagezaho ibintu bitandukanye bizagenda bibagirira umumaro mwebwe gusa mwitegure mujye muntega n'amatwi kandi mujye mukurikiza ibyo umuntu ababwiye neza kugira ngo hatazaho agakosa gato ugasanga mukoze amabara ntimuhazagire umbeshyera mba nababwiye neza nabasobanuriye uwo bizananira ajya ahamagara umuntu amusobanurire neza byimbitse kugira ngo atazateza ikibazo naho ubundi ibintu mbafitiye ni byinshi byinshi byinshi ni ibanga ese reka tugushimire cyane rero wowe wabanye natwe muri kino kiganiro ndakeka niba wakurikiye ikiganiro cyacu kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma nzi neza yuko inyigisho ndetse n'ibyo wari ukeneye ubibonye wowe kurikiza inama baguhaye reka ariko dusoze ikiganiro cyacu avuga ama uvuga uko wamubona kugira niba hari ibindi bisobanuro ukeneye byimbitse uzamuvugishe agukorere iyo bwabaga yego wambona kuri nimero ya telefone zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe naho ngaho uzampamagara cyangwa unyandikire watsapu tuvugane nk'uko nk'ukorere umuti murakoze urakoze cyane